Amalia dan ini cabai Oke, okay, hai guys, ketemu lagi bersama aku Om Iwan. Telolet Om, Mas. Iya iya iya iya. Iya iya iya iya. Iya iya iya iya. Kali ini aku ada ada pisang goreng, oke okay, di sini makannya pakai rawit gimana sensasinya oke dan sebelum itu kalian harus subscribe dulu dan jangan lupa like share nyalakan lonceng notifikasinya oke baca baca bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim minum air putih dulu ya pisang yang pertama sabar. Pakai rawit. Aduh. Sumpah. Gimana rasanya ini ya? belum banyak belum banyak bilang. Hmm. Hmm. Belum terasa. Sombong amat. Pedas ya. jadi di sini aku udah nyiapin ini teh jadi kok pedes kepedesan sekali bisa minum ini belum terasa sih pedesnya cabai yang kedua belum ada reaksi belum pedas cek lagi belum ada reaksi oke di pisang yang kedua Tuh pisangnya. Uh, mau mau mau mau. Sebelum selesai nggak boleh minum, oke? Okay? Udah mulai, udah mulai kerasa. Tapi kita lanjut, semangat. belum terasa ayo siapa yang mau cabai belum terasa dan sini ya sini rawit asli ada yang merah juga tinggal dua pisang lagi satu dua cabenya masih ada sekitar dua puluhan oke udah mulai pedas Alpukat tetap lanjut semua dan mata kasar mata ada merah oh udah god mata sudah memerah masih ada satu satu oh my god mulai gatel kepala semangat kita lanjut udah mulai menangis oh my god dan ini cabai super besar banget udah sakit ah. nyerah-nyerah nggak tahan udah dan hanya tinggal satu setengah saja oke wow cabenya tinggal sekitar 10 tadi ada sekitar 40-an 40 cabai gitu Oke, buat kalian yang mau nyasih tantangan sama Om Iwan, caranya tinggal komen di bawah makan apa lagi. Contohnya nih kayak makan petai sama sama sesuatu gitulah atau sama bakwan, pisang, tahu juga bisa.